السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ازيكم يا جماعة معكم وليد من قناة وليد المعلوميات والنهاردة رجعت لكم فيديو جديد درس جديد واللي هو برضه من سلسلة الربح من الانترنت برنامج قصدي موقع رهيب جدا رهيب لم تتصوروا رهابته يعني رهيب جدا جدا جدا برنامج ده انت تقدر تربح آه الاموال عن طريق التصويت التصويت يا جماعه ده اكتر حاجه تقدر تربح من خلالها يا وليد ازاي عن طريق الفيسبوك اي جروبات في جروبات فيها مليون عضو 2 مليون 3 مليون عضو تقدر تربح التصويتات من خلالها آه، دلوقتي الموقع ده هيكون هكون طبعا تركي لكم الرابط آه، اسفل الفيديو في ال description. انزل آه، طبعا اذا انت مش مسجل في الموقع بتحط عفوا آه، بتحط ال user name بتاعك والايميل وال password وطبعا لما تحط ال password هتعيد كتابتها وبتحط وبتحط الكود اللي موضح لك آه، اياه قدامك آه، وممكن تسجل عن طريق الفيسبوك Google Plus مش عارف log in او تويتر كمان ودلوقتي بعد ما تسجل sign up تروح على سينج لوج ان بتسجل دخولك بكل سهوله طبعا زي ما احنا شايفين يا جماعه انا سجلت الدخول جاب لي الواجهه دي تمام تمام قوي زي ما انتوا شايفين هنا آه، لو رحنا على make money هنلاقي هنا طبعا آه، ادنى سحب لل PayPal وال Payoneer وال Payza وال Vodafone Cash. والايجيبتين والايجيبتين ادي انا اتعرفت عليها جديد مش عارفها والبيتكوين دعم البيتكوين ان شاء الله هيحدثوا وهيحطوا آه، ادنى سحب آه، طبعا ده ادنى سحب خلينا نروح آه، هنا على الايقونه دي طبعا هي بيقول جايب لك الدول ايه ادنى سحب طبعا انا في مصر دلوقتي ادنى سحب ان انا اسحبه يعني ستة وتس... ستة دولار يعني سبعة دولار طبعا هنا الدول أي حد في دولته يعني هنا يعني مثلا يعني الدول اللي أدنى سحب ليها واحد دولار يعني حظهم يا حظهم يا حظهم آه، طبعا آه، على كل على كل ألف آه، يعني تصويت هيديك واحد اللهم صل على محمد اللي هو المبلغ الأدنى للسحب زي وليد يعني لما رحنا هنا ثانية واحدة دلوقتي مثلا جبت ألف تصويت وانت كنت في ايجيبت في مصر هيديك سبعة دولار ااا آه، اللهم صل على سيدنا محمد ايوه طب تمام طبعا آه، الايقونة دي بيقولك ازاي جبت آه، لازم تجيب ألف, ألف تصويت إيه تمام دلوقتي يعني بعد كده إذا أنت واجهتك مشكلة ممكن تتصل عليهم أو إذا أنت حب بيتكوين يعني لو أنت إيه عندك البيتكوين وعاوز تسحب عن طريق البيتكوين طبعا هم هم لسه مش موفرين البيتكوين فبتقدر تبعت لهم ايميل بايميلك وتبعت لهم المشكله وان شاء الله هم يرسلوا لك الاموال اللي انت حققتها من هذا الموقع طبعا يا وليد خا انتوا دلوقتي عاوزين تعرفوا انا ازاي اعمل تصويت تمام يعني مثلا هنا آه، طبعا بتضغطوا هنا vote now vote now هنضغط هنا آه، نكتب الكواشن السؤال يعني مثلا انا عاوز اكتب من هو اللاعب الافضل آه، بنكتب هنا من نكتب نضغط واحد جديد نكتب رونالدو نضغط مثلا واحد جديد آه، محمد صلاح عظيم مثلا نضغط واحد جديد يعني تقدر تحط قد ما انت عاوز مثلا نيمار اي حد انت عايز يعني اي لاعب عاوز تحط اسمه مش بس يعني على اللاعبين ممكن تعمل اغنيه من افضل اغنيه من افضل ممثل في هذا في مسلسل كذا يعني وهنا طبعا آه، بتحط الكود آه، آه، دي 79 ايه لا دي 7 9 ايه تضغط سند طبعا زي ما انتم شايفين نستنى شويه كده هياخد شويه من الثواني زي ما شفنا يا جماعة اهو التصويت اهو من هو اللاعب الافضل ميسي ولا رونالدو ولا محمد صلاح ولا نيمار إيه طبعا اي حد هيجي يصوت آه، هيضغط اي ام نوت اي ام نوت اركوت وهنا طبعا آه، يعني آه، نسبة المئوية للتصويت يعني لميسي أو رونالدو أو محمد صلاح أو نيمار وهنا طبعا إذا أنت حبيت تشارك الرابط على الفيسبوك أو تنسخ الرابط على مواقع تانية مش ضرورة الفيسبوك لأنه موجود هنا إن أنت تقدر تشارك الرابط على الفيسبوك تويتر Google Plus انستجرام آه، القبيل من هذا طبعا في مواقع كتير تقدر تشير عليها طبعا زي ما قلت لكم أدنى سحب يعني بيقبل العمولات اللي هي ال PayPal وال Payoneer وال Vodafone Cash والبيتكوين ان شاء الله تتوفر وبس يعني اتمنى من صميم قلبي ان الحلقه تعجبكم واذا عجبتكم ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه وتدعموني بلايك والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته